Buxoroda hokimlik binosining tomi uchib ketdi. 4-noyabr kuni O'zbekiston bo'ylab esgan changli shamol va qum do'roni oqibatida Buxoro viloyati Peshku tumani hokimligi binosining tomi uchib ketdi. Bu haqida Zamonus xabar berdi. Hokimlik vakiliga tegishli bo'lgan Nexia avtomashinasiga bo'ron vaqtida qattiq jismlarning urilishi sabab jiddiy zarar yetgan. Tuman hokimi Vahobjon Qahhorovning aytishicha, shift hokimlik binosidan 20 metrga narida yo'l yoqasiga borib tushgan. Kecha taxminan soat 17larda hokimlik binosiga o'z muammolarini hal qilish uchun kelayotgan odamlarning ko'z o'ngida kuchli qum bo'roni sodir bo'ldi. Oqibatda binoning tom qismida vahimali ko'chish yuzaga kelib uchib ketgan. Aniqlanishicha, tuman hokimligi binosi oldidagi usti yopiq aholi dam olish o'rindiqlariga ham jiddiy shikast yetgan. Yoritgichlar sinib, binoga elektr energiyasi yetkazib beruvchi barcha simlar yaroqsiz holga kelgan. Bundan tashqari, tuman soliq idorasi binosi shifti ham qum bo'ronda qo'porilib ko'chib tushgan. Bir nechta aholi yashash uylarining shiftlari ko'chgan. Ko'ngilsiz oqibatlardan ehtiyotlanish uchun qator manzillarni elektr energiyasidan uzib qo'yishga to'g'ri kelgan. Manba: Xabarus